thank you. Sudah tiba waktunya Aku rehat sejenak Lepaskan semua da da sambil berpikir santai dengan sepotong roti dan kopi imajinasi tersalurkan inspirasi kutemukan saku wonder